ایا ولې اوس اوربند کېږي؟ اوربند خو د ټول افغانستان د ولس د خور او مور، د کونډې رونډې، د ماشوم، د یتیم، د زوړ سپین ږیري د ټولو ګټه ده. ولې اوربند نه کېږي؟ اوربند ته ولې اول هغه نه ورکوي؟ د پاکستان د آی ایس آی امر نه ده شوی طالب ته چې هر ټیم د پاکستان له لوري د پاکستان ګټې ختمې شوې، د پاکستان رضا وه. طالب د پاکستان یو سپی ده چې کوم لوري ته یې وښکاري طالب د ځان واک نه لري پکتیوال صاحب لږ سپی موږ نه باید ووایي لکه خپل الفاظ باید هغه نیوکه حق لرو خو بد خبره نه دا زه وایم دا زه وایم دا د ما د خولې خبرې دي د تا د خولې خبرې نه دي د یو د یو تاجک د هزاره د ترکمن لا د پښتون لا د پشي د دروازې مخې ته کوم سپی تړلی هغه سپی په طالب شرف لري په خلاصه کې بل خبره دغه دغه مطلب ملا برادر چې د قطر ته تللی او قطر نه لاړ پاکستان ته نو دا خو مونږ ونه لیدو چې دا راغی افغانستان ته یا د افغانستان ولس سره ویلي چې داسې به کوو هسې به کوو دا خو ځي پاکستان ته که نه د د کو دا پاکستان سره خپل مشورې شریکوي که افغانستان ولس سره شریکوي دا څنګه حساب دی هغه د پاکستان هغه د پاکستان یو سپی ده نه ملا ده نه افغان ده نه پښتون ده نه مسلمان ده هیڅ کوم طالب نه پښتون ده نه افغان ده نه مسلمان ده نه ټول عمر اسلام ته د یوې روپۍ خدمت نه ده کړی اسلام ته د یوې روپۍ خدمت نه ده کړی افغانستان ته د یوې روپۍ خدمت نه ده کړی پښتون ته د یوې روپۍ خدمت نه ده کړی پښتون یې ټول عمر وزلی پښتون یې ټول عمر وزلی افغانستان یې ټول عمر ړنګ کړی ترنونه یې ړنګ دی او اسلام ټول عمر شرمنده کړی مسلمان وزلی په جماعتو کې انتحاریان کړي د خلکو د افغانستان په هر کور کې د طالب له لاسه کونډه او یتیم ناشته په سر طالب دی پر پدر لعنت سي نه مسلمان ده نه پښتون ده نه افغان ده اوس دغه خو ګوره لا اوس خو دا خو لکه سولې مولې خبرې شیان خو روان دي که نه صحیح ده دا افغانستان خپل حیات لېږلی هغې هم لېږلی یا ښه یا بد اوس دغه چې دا سولې مولې خبرې کوي وایي موږ حنفي فقه غواړو صحیح ده حنفي فقه کې آیا ولې دغه آیات باندې موږ عمل نه کوو چې وایي چې الغیبت اشد من الزنا یعنی خپل زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث روایت دی وای غیبت چې دی د زنا نه ګناه ډیره لري نو موږ کوم هغه حکومتونه چې په دې افغانستان کې تیر شوي دي هغه که د اسلام دعوې کولې که د جمهوري دعوې کولې که هر یو کړي دی خدای یو دغه نه دی کړی نور خو معمولی هغه کې خلق لیدي سي قتلې سرک په سری وهي ظلم کوي نو بیا په دغه باندې ولې نه کوي چې یو طرف یو طرف عمل دی بل طرف ته نه دی نه ګورې کاری صاحب طالب طالب لکه زه چې تا ته اوس دلته دا میسج درولېږم ویایم چې کاری صاحب دا خبرې وکړه طالب ته دغسې یوه روکه راځي طالب د خپلې خولې خبرې نشي کولی خود مختاره نه ده یو غلام ده طالب یو غلام ده هغه ته چې د آی اس آی نه کومه روکه راغله کومې خبرې له هغه ته یو لیکلې خبرې راغلې له هغه نه یوه خبره طالب اضافه نشي کولی د ځان واک طالب نه لري نو بیا بل خبره ولې دغه دواړه خو یعنی دغه کم څه چې هغه خو به ورځه غبیله مسله اوس دغه چې مثال هم د دولت طرف ته منطقه کې تاریخ کرل کیږي او هم اخوا ته تاریخ کرل کیږي صحیح ده نو دغه تاریخ ولې نه بندي دا خو دواړه خو د اسلام ناری وي جمهوریت اسلامي او امارت اسلامي دغه دواړه خو اسلامي دي نو دوی ولې دغه تاریخ نه بندي چې دغه خو موږ د پولیس سوخته لاندې تقریبا په زرها او زرها او پوډلان تل دا چې دوی خپل نه لرله هم خو امریکا او بل ځای امریکا خو هم نه کوي کوم ځای نه بم راوړل نو دا خو خپل موږ خپل ولس تبا کړی دی نه دا خو تاسو وګورئ هلمند وګورئ هلمند چا په لاس کې ده او دولت خو سلواري دي دغه خلکو پټي ورته اړولې دي سلواري دي دغه دغه تریاک ورته اړولې دي طالب دی یو ثبوت وړاندې کې چې چا دي تریاکو دغه وشور نه اخلي طالب چلیږي په تریاکو باندې نو آیا دا خو په اسلام کې ګوره یو نو چې یو شیخ خپل حرام نو هغه وشر خو هغه شي نه باخلي چې هغه حلال نو چې به حرام نو حرام شي نه څنګه وشر اخلي دا په کوم کتاب کې راغلي طالب له اسلام یو نه خبره شبکه ده طالب په دینه د خبر شي او چاته دی امیر المؤمنین یې په دینه د خبر شي دا له کومه ځای فارغ شوی دا له کومې مدرسې فارغ شوی چیرته د پګړی تړلې ده د مولا محمد عمر استاد سوکو د هیبتی د هیبت الله استاد سوک د کومې مدرسې فارغ ده چاته معلومات شته صحیح سوال دی صحیح سوال دی وروره په دې کې هغه چیرته درس ویلې دی دا غي شاګردان څوک دي کوم هغه کې خپل د درس هغه پی ایچ ډی تر لاسه کړی یا نور داسې علم چې را کړی دا کوم ځای دی ورو نور شي دینه بعد طالب ته زنګ هم راشي را تقینات راکړي دا غره دا وایي چې دا خبره دا سوالونه مشکړي دي کاری صاحب دلته یو نفر راغلی یو د ډاکټر عاطف مختار په لایف کې غو ویل چې د افغانستان په سطح باندې که څوک عالم ده نو هغه هیبت الله ده ما ورته ویل چې مهرباني د دغه اسناد څه ثبوت یې شته چې دا له کومې مدرسې فارغ ده د چا شاګرد ده اوس که زه ووایم که ته اوس دلته راجګ شې ته ووایې چې زه شیخ الحدیث یم زه خو تا دا حق خو لرم چې زه تا ته ووایم چې قاري صاحب له کومې مدرسې فارغ شوی له هندوستان نه فارغ شوی له مصر نه فارغ شوی له سعودي عرب نه فارغ شوی له افغانستان کې له کومې استاد دي څوک ده چیرې دې پګړۍ تړلې ده یو خبره ته خو آیا دومره خو به ته حق لرې چې ته ما زه تاته ووایم چې زه قاري یم خو ته خو به ماته وایې چې ته خو یو ایات سورت ووایه چې ته رښتیا قاري یې او که دروغ وایې زنده باد زنده باد او بل خبره که ته مطلب ما نه دا غوښتنه کوې چې زه ملا یم خو ته خو به زما یو حدیث او آیات او شي خو به دې اورېدلي چې ما یو ولس ته ښودلی چې زه وایم چې زه ولا عالم یم نو ما دغه دی ثبوت چې زه عالم یم ما دا هغه کړی دی نو دغه ستا واقع ته قانوني حق دی دی قانوني هغه دی لکه زه دغه خبره یعنې ډېره پکتیاوال صاحب د هر افغان ګوره دا ما چې کومه موضوع راوړې دا د هر افغان ګټه ده ولې زمونږ خویندې میندې کېنول کېږي د اسلام په نوم باندې ځوانان چې دي اکثره ګوره لیدلي به مي هغه په هر ولایت هر ځای کې شته دي ځوانان دي هر عیاشیګانې کوي د ګوره د نبي علیه السلام په دغه آیات باندې عمل نه کوي چې دروغ مه وایه صحیح ده غیبت مکو په دې حدیث عمل نه کوي او په دې حدیث عمل کې چې په دې حدیث عمل کې چې تنور خزي سنت دي چوي کی هغه سنت هغه کوي کاری صاحب په دې حدیث باندې د طالب د شبکې یو غړی عمل نه کوي چې دروغ مې ټوټل درواغ یې سویل شاید ته وګوره پکې واسه یوازې نه غي کنه یوازې نه غي آیا حکومت کې داسې شته دی ګوره زبتا ته د اتانور یو غبر اورم اجازه راکا اجازه راکا لکه نیو کومه د دوه حق لرو موږ رايته یو صحیح ده قاری صاحب دلته خبره دی حکومت نه ده ما زه د سنا يم چې په حکومت کې ټول بزرګان دي لیکن حکومت د شرعي نظام داوا نه کړي اته محمد نور د سنا یې امیر المؤمنین یم مارشل دوستم دغه سنا یې اشرف غنی دغه سنا یې امر الله صالح نه یې ډاکټر عبد الله نه یې یغه کومه د بزرګي داوا نه کړي هغه چې په کومو اسنادو چې په کومه وظیفه باندې ناشتي دی غشي اسناد لري د سنا یې چې زه امیر المؤمنین یم او استاد مینا والو خو بل خبره لکه په حکومت باندې زما نیوکه دا ده کنه وسره وشتل کیږي سړی نه معلومیږي چې دی موږ ته هغه کی کنه اوس طالب خو ورته په یو ډله او ټاغه کې دی مطلب زمونږ نه وکه خو هغه باندې ووم کړل کنه اوس په دې باندې منو کدا چې سړی وشتل کیږي سړی یو یو تاسو رانه ول چې موږ ته وخی چې دغه سړی دغه مجازات شو دی یو او بل خبره اتانور د اتانور تقریبا هغه و دانه زد زری موټر دی زه د زری موټر دی اوسه پورې هم د هغې ته وزارتونه ورکوي بل شی ورکوي بل شی ورکوي وایه ته دغه ته ورکوي دا د چا پلار دی اکثر یې په بیا خپې پیاز بیخې پیاز ولې دغه پیسې نه اخلي چې کابل کې د سرکونو کې چې زموږ خویندې میندې خیرات ټولوي ولې دغه سره کومک نه کوو خلک ولاړ دي خلک پسې ولاړ دي هغه خلک اتفاق لري یغو ته که هر څوک مخې ته شي هغه خپلې ګټې ته ګوري د ما او د تا خو ټول عمر په دغه جنګ د چې ته راته یې چې ته خلکي زه درته یم چې ته پنجاپی حکومت ګوره سختیاور صاحب حکومت حکومت دی په پاکستان کې دا څومره غټ غټ لاریونونه وشول چې هغې کې د بېنظیر بوټو لورو دا نور د نواز شریفو دا نور څه ډلې ټپلې چې دي ټول نو دلته حکومت دی څوک رب نشي کولی ولې دا زمونږ ملک چې دا څو چا سره نفر ولاړې که هغې هره ناروا کوي نو حکومت به ورته ګوري ولې حکومت قانون پلې نه کوي خو خلک ورسره ولاړي که نه کومه ناروا مثلا کومه ناروا اوس دغه دغه مثال ناروا ده کنه چې تانور دومره پیسې اغستې دي او دوستم ته لکه د باشالۍ لقب ورکوي آیا دوستم کومه توره کړې ده مثال یا تانور دویم لا ورکوي خو موږ وایو چې دا څه دي ورکړي ورسره دي خو نور پرې بنده کړه د دوستم توره زه درته ښیم د دوستم تر ټولو غټه توره دا ده چې لس زره پاکستانیان د شهید ډاکټر نجیب قاتلان په یوه ورځ مردار کړ چا مردار کړي حق لري چې مارشل سي نه اوس ګوره دلته خو به بیا د تعلیم او د هغه هغه یې که نه خو که دغسې وي نو باید خو د قاضي عیسی او ما او تا خو د دې د هغې نه ډېرې نارې وهلې دي دلیل هم لرو استدلال هم لرو منطق هم لرو نو بیا ولې موږ ته څنګه هغه نه راکوي ما او تا په خوله مبارزه کړې دوستم ټول عمر د خپلو خلکو دفاع کړې ده چې هر پنجابی هر طالب ورغلی وزلی ده احمد شاه مسعود ټول عمر د خپل قوم دفاع کړې ده خو بل خبره آیا دا ته منې چې هم هم د طالب په منطقه کې دغه ناروا کار شته دی چې په ښځو باندې مهر اخلي پیسې پریمان اخلي او هم د دولت منطقه کې ولې دواړه نه بندي د طالب چې چیرته طالب شتون لري دیغو خلکو داسې ځوان ده لکه د یو غلام د تالي په سیمه کې هره ناروا کیږي د تالي په سیمه کې د سور لسو په کال د سور لسو کالو په یو نابالغ ځوان باندې د اتیا او کالو سپینګری په لختو وال کیږي د تالي په سیمه کې به به محکمه یو سړی په دار راځړول کیږي طالب له اسلام نه خبره شبکه ده طالب ټول عمر ظلم کړي ټول عمر پښتانه وزلې دي ټول عمر مسلمانانو باندې د کفر ټاپې لګولې دي سره خود په یو میدان کې لرګي لګولي د ما د تا افغانان راولي راوي زړی کته دا بي سیوا د جاهلان ورته لیکي زنده باد او پلان کوي ډنګي طالب تا کوم نه روانه ده کړي څه شي دې نه دي کړي مننه خوشاله اوسې پکتیوال صاحب خو وختونه الله